Ребят, тут такая тема, короче, Ботвинов курился, просто его сносит в хлам. Он просто накурен, как свинья сейчас. Вот я сейчас вам это покажу, вопрос просто ребят. Вот, короче, у нас Ботвин. Дай, как дела? Нормально? Это, это нормально, да. Вперед, тут джунгли! То есть он сейчас буквально доедет до стены. Как бы машинка уже, блин, хуй как знает стоит, но он решил все-таки прокатиться, по-моему. Да, не покурился, да? Нет. Да. Да. Ой, пиздец, ребята. А, здесь колодцы. Ой, нихуя. Вот. А куда ты едешь туда? К работу. Там повстанцы ждут них. Какая призы. О, килограммов 10, наверное? 30. Хуя. По стоимости 10. Дай зажигалку туда, чё? Чё? Зажигалку где? Прикуриватель дай, говорю. Вообще. Я его потерял. Блин. Не знаю где. Блядь, схуяло. Чё? Тихо, тихо, тихо, из джипа ты не вылезай. Обезьяны, блядь. Ну тихо, тихо, тихо. тихо, тихо, тихо, тихо, Блядь. То есть вот у нас обезьяны бегают, вот, блядь, блядь. Давай сигареты залезай брат в машину, чтобы тебя не спалили. Дай зажигалку. Нет зажигалки. А как? Все, так. О, ребята, тут сидят, отлично. Так. Так, так, так. Так. Мы следуем дальше. Ну что, как у вас тут? До вас кокаин. Как видите, здесь их много. О! Уит, кокаинчик. Еще занюхай дорожку. Да. Кредитка. Сейчас. Дай-то зажигалку мне дай. Я не Так. О. Так. Так. Так. Так. Тебе помочь? Не, я умею. Так. Так, попробуй. Так, так. Да. Нормальный кокс, да? Говно. Посмотрим, как он составляет. Да таджикистанский, наверное, блядь. Ох. А что, таджикистанский не совсем говно оказался? Слышишь? Нас говно. Следуем за ним. Может будет что-то повеселее. Да, блядь, куда ты бежишь, долбоёб? Ну, батюю. Thank так, так. О, все, кажется, спустило. Да? Уверен? Нет. Так, опа она. Ну это пацаны вообще. Что, пацан? Чем тут забыли? Куртку ты не урони. Ой, блядь, точнее, еще. Так. Давай мобилку. <laughs>